Assalamualaikum Apa khabar semua <laughs> Apa nampak kan tadi ni Oh tu dia Terang Oh gelap terbuka. Okay So basically yang sini sini Okay Ah kalau gambar ni bergoyang-goyang Okay First Sebab apa kita kena buat foto Foto shoot Kita kena ambil gambar menggunakan foto, Box ni Apa nama Light box ni ah, Okay Dia ada tiga sebab Dan saya akan terangkan secara secepat yang mungkin lah Sesimple -se -se -se -se -se -se yang boleh First Sebab kita nak bagi produk kita nampak menyelah kalau kita ambil gambar yang duduk atas duduk duduk tempat biasa-biasa dia kurang sebab dia satu dia banyak interfere dengan benda-benda lain yang saya faham ada orang suka letak atas rumput yang saya sendiri pun buat tetapi dia ada kekurangan satu iaitu kita tak boleh nak nak dapat image quality yang betul-betul quality gambar yang betul-betul tajam tinggi ha, so maksudnya kalau kita nak editing lepas tu susah so apa-apa pun apa-apa barang kita ada servis even servis sekalipun kita kena ambil gambar secara elok-elok yang mempunyai image kualiti yang tinggi dan tepat kot saya <laughs> tak ingat term-term dia tapi basically dengan ada photoshoot dalam box ni kita akan dapat image kualiti gambar produk kita lagi tinggi produk lah lebih senang kalau servis susah juga nak tunjuk takkan nak bubuh orang dalam ni kan Okay, tetapi mungkin ada yang studio yang lagi besar yang kita boleh buh lampu banyak, okey lah. Kedua adalah lampu yang mencukupi. Kalau lampu perasan ni kat sini, nampak tu ada LED LED light. So, dengan dia ada penapis dia punya ni, supaya tak pergi direct. So, bila lampu mencukupi, apa tengok? Okay, kalau tengok sekarang, upaya sini. Cerah dan dia akan highlight orang tu. Kalau, bayangkan kalau Yasin duduk kat sini. Kurang dengan ada lampu belakang, lampu kat atas. So, bila Yasin duduk depan ni, Tengok lampu yang saya dapat tu mencukupi dan dia dapat meng-highlight apa yang kita nak sampaikan. So apabila kita ada produk, produk kita yang boleh highlight dengan cahaya yang cukup dan dia boleh orang lagi nampak lah apabila kita buat iklan. Ha, ah, okay. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali iaitu konten. Sebab apa? Kena, kena, kena, sebab apa orang bagi konten? Sebab bagi sin apabila kita buat photoshoot ni kalau kita hire orang ataupun kita buat sendiri pun kita boleh saya lenguh tangan ni okay apabila kita hire orang ataupun kita sendiri shoot kita boleh buat konten dan tunjuk kepada kita punya pembeli ah, bakat pembeli so dia nampak kita ni betul-betul serius oh siap ada ah, pada produk shooting lagi nampak serius dan kita boleh cerita apa yang berlaku pada hari tersebut dan benda tu akan nampak kesungguhan kita nak menjual sesuatu barang tu ha, sampai siap buat shoot produk Yasin Yasin tak, Yasin tak pasti rate dia berapa kalau tanya Yasin Yasin murah-murah saja kalau hampa nak boleh saja. cuma cuma Yasin tak tahu lah rate kalau berapa kan mungkin dengan adanya, konten produk product shooting ni dia akan menambah menambah minat pada orang audience nak tahu ush dia pun shoot produk apa ni barang apa ni ha? so benda, benda kat situ kita nak bina orang punya trust orang nampak kesungguhan dalam hang menjual sesuatu sesuatu benda tu Yasin tengok sini tengok sini tengok sini <laughs> lama tak shoot penat sangat lama-lama tak shoot macam ni so itu saja kot untuk video kali ni so ingat tiga benda kenapa kita perlu ambil gambar produk kita dalam airbox satu first untuk dapat image quality yang tinggi resolusi yang power yang padu kedua sebab mereka dapat mereka mempunyai cahaya yang tinggi cahaya yang tinggi lah cahaya yang mencukupi untuk dapat highlight produk-produk ketiga boleh jadi konten kita lah untuk posting dan bila produk shooting kan kalau siapa ambil produk syuting dengan mana-mana agensi apa orang pun minta dia shoot banyak-banyak angle supaya kita boleh buat boleh olah pelbagai macam-macam jenis angle kita boleh buat daripada satu produk shooting tu kita nak buat baring ke produk kita apa semua nak bagi basah-basah lah tu kena pikir siap-siap dan kalau boleh apa cari yang orang kreatif lah sebab lagi best kalau dia kreatif dia boleh offer okey buat, buat ni buat gini buat gini dan insyaAllah dan kemungkinan kalau kreatif macam tu lagi mahal lah harga dia kena faham lah benda tu ok itu saja cukup video daripada Sin kalau siapa rasa video ini bermanfaat tolong like, komen dan share kepada semua orang eh, itu saja daripada Sin bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah. macam mana nak tunjuk nak buat thumbnail lah sini hidup sini satu ok satu kat sini satu yang jauh Johor lampu background putih je. Ah, beza kan? Okey.